მოგესალმებით ჩემო ზურბას მეგობრებო მე ვარ ლაკ ბოი და სამა ვიდეოზე გადავიდეთ მადლობას მოხდით ჩემს ერთგულ გამომწერვეს მე 1600-ი გამომწერ მიყავს და ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობას ხოლო დღეს რაც შეიძლება დღეს ვაპერო გადავიღო ვიდეო ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობილი თამაშის Clash Royale-ის შესახებ ამისთვის კი დამეხმარებით ჩემო ძმა და მეგობარი ჩემი ბიძაშვილი ლევანი შელია მოკლედ ნა ვიდეო შემდეგ შემდგომარეობს ურეკავ ლევანი შელიას თამაშობ Clash Royale-ს ხოლო წაგებული იძულებული არის იბანაოცი და გაყინულ მდინარეში. ეხლა კი დავრეკავ ლევანიშელია და თქვენ სულ რამდენიმე წუთში გახდებით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და დამაინტრიგებელი მატჩის მომსწრენი მეკისულ ცოტა ხანში დაგბრუნდებით. მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ. აა როგორც ხედავთ, მე უკვე დაგიბრუნდით და სტომარი არის ჩვენთან ერთად ჩემი ძმა და მეგობარი, ჩემი ბიძაშვილი, ჩემი ნათესავი, ჩემი ახლო მეგობარი, ლეონი შელია. ლეონ, გამარჯობა, როგორ ხარ? კარგად ხარ? რა უმეც არ ამიშავს, ხო ხარ კარგად? ოჯახში როგორ ხარ? კარგად, კარგად. мама როგორ არის? მომიკითხე. <coughs> და აი მეგობრებო, სულ ცოტა ხანში, სულ რამდენიმე წამში დაიწყება მარჩი, ლევანი მზად ხარ? კი, კი, მზად ვარ, უნდა გამაცხოვოთ აუცილებლად. ماشي, დავიწყოთ. და აი დაიწყო და აი დაიწყო ფინალური და აი დაიწყო როგორც იქნა ფინალური ორთაბძოლა ლევანისა და ლუკა კვარაცხელიას შორის ლევანი რის იმედები გაგდა რა რას ფიქრობ როგორ დამთავრდება მატჩი მოგების რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის და თუ წააგე რას აპირებ აგებაც მო არ ვაპირებ და თუ წავაგე არ აპირებ და მოხთა ისეთი აუცილებლად ფინალში ვიბანო იბანავე მაგრამ დედიკომ არა თუ გითხრა <laughs> თუ არ გაგიშვეს რასიზამ მე. გადავარდები ბიჭო. რას ქვია კი? ამდენი ხალხი გიყურებს ახლა და როგორ გადავარდები? თქვიდა ახლა რასიზამ. მამამ თუ არ აგიხრა რასიზამ. დაუშვა და წააგე. მე რასიზამ. და მამიკომ თუ მამიკომ თუ არ აგიცხრა არიბანაო რას იძახ ეს მოგეთი რაღაცები არ არ მოსულა რას ქვი არ მოსულა ვინ გაბანავებს ახლა შენ მამაშენ ნამდვილად არ გაბანავებს ზაფხული რო იყოს კიდე მესმის მაგრამ ახლა ძმაო ზამთარია და შენ არ ამგონია ვინ გაგიშვა საბანაო დინარეს ხო ნიზლავი გასაგებია, მაგრამ ეხა შობლებმა არ ამგონია შენებართო მოგწეს და გაბანა უმდინარეში. და ამასობაში ერთ ნო. ეტა რა ხდება? და რა, ეხლა მაინც რა სიტყვლეა? კიდე გაკ მოგების იმედი. ამის და მიუხედავად. ინა, ყოველთვის მოგე მაგ მოგების იმედი. ხო, ისე იმედი ცხოვრობს კაცი. არ ვიცი რა, არ ვიცი შენ არ ამგონია მე გაბანა უნდა შენ თუ გადავარდი და დაიძაბა მეგობრებო ვითარება ლევანი შეიძლება გადმოვიდა შეტევაზე მას უნდა თაუერის აღება და ამას ახერხებს კიდეც მაგრამ ეს დიდი არაფერი ერთით-ერთია. ყველაფერი ჯერჯერობით წინ არის და ოვერტაიმი ოვერტაიმზე გადავიდით. მოგება უნდა ბიჭორე ვინ გაუშვებს ამას საბანაოდ მე. <laughs> ხო ასეა ბიჭო. მამიკომ არაო გითხრა? <laughs> სტუმს, სტუმს ლევანი შელიას, სტუმს. დაძაბული სიტუაცია. ოკი მიდი. ჯანდაბა. არა. ეხლა რომ მახსენდება მდინარეში ბანაობა უკვე ამცივდა. ეს რა რე რა ჯანდაბა. არა, ჰოგი საიდა შენ ნაგავო. ლევანი, ხო იცი რომ წაგებული გაგდა ეხა? ნუ ყველა ნუწვალო. შეგუ, შეგუემს. ნაირებს აგზმაოს აგებული. ვისა ბიჭო, აგებ ნახოთ, ნახოთ. მიდი мама, მიდი. არა! 362 მაქვს სიცოცხლე. თაუერზე. მიდი პეკა, პეკას, პეკას, პეკას ვეღარ შეაჩერებ, შანსი არა. სად მოდიხარ შე ბატო? ნახე ბიჭო, ნახე, ნახე, ნახე, ნახე, ნახე. ეს თუ მოვიგე. მიდი мама. ნახე, ნახე, დამა. ე ამას რა უყო? Cause I'm the E. ხუთია. Cuz I'm the E. Cuz I'm the E. Cuz I'm the E. Me gobrebo. ეს ყველაზე დაძაბული ერთადერთი ყველაზე ნახავობრივი ფინალი. მართალია დაუმარცხდი, მაგრამ ვაღიარებ ამ დამარცხებას ლევან. საღოც მომ, მაგრამ ითამაშე. მე კი მომიწევს ცივ და გაყენო მდინარეში ბანაობა და დინარში შევხვდებით. Cuz I'm the E. Cuz I'm the E. Cuz I'm the E. Cuz I'm the E. Cuz I'm the E. მოგესალმებით მეგობრებო კიდევ ერთხელ მე ახლა მიმყოფები მძინარე ჭანის ყალში და უნდა ჩავაბარო ლევანი შელიას თავანი და უნდა ვიბანაო ცივ და გაყინულ დინარეში წავედით e. I don't slang up bang I just smoke motherfuckers like it ain't no thing just smoke motherfuckers like it ain't no thing. ლევანი შელია, თავანი ჩაბარებულია, ძმაო. გამარჯობა. გამარჯობა, თავანი ჩაბარე? კი, თავანი ჩაბარებულია. და სიცხე გაიზომ მე? მოგლეთ მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო თო მოგეწონათ ვიდეო და ალაიქე და აკომენტარა და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ლაკ ბოი. მომავალ შეხვედრამდე.